mmm chờ chưa cái आउटपुट है तो अपना खाना खुद बनाइए खाना स्माइली हैश टैग खुद बनाओ खुद खाओ यार मम्मा व्हाट्सअप के जमाने में कौन लिखता है यार ऑर्डर हाँ, हाँ, कर तो क्या अभी ऑर्डर करना है क्या एक सैंडविच लिखना आ हाँ गया अभी हमें कह रहा था कि वो वो बर्गर कौन सा था अपना